Привет, мои котятки! В этом небольшом видеоролике я хотела бы вас пригласить на мой благотворительный стрим, который состоится 18 э, декабря по обычному нашему расписанию с 9 вечера до 12 по Москве. Э, на этом благотворительном стриме мы будем собирать денежку для детей-сирот из детского дома, который находится недалеко здесь под Киевом. Э, кто не видел мои предыдущие посещения этого детского дома, вы сможете пройти по ссылочке в описании, там будет два видео, посмотреть на деток, посмотреть на сам детский дом. Почему именно этот детский дом? Потому что я в нем была, знаю этого руководителя и то, как там относятся к детям, и я абсолютно полностью уверена, вся наша помощь будет именно для деток и не пойдет в какое-то другое непонятное место. Еще э, тот, кто хочет помочь, возможно, каким-нибудь сахаром, гречкой, кирпичами, всем чем угодно, может быть, там мыло, шампуни, ну, все, что у вас есть, чем вы можете помочь, вы можете мне это все прислать, соответственно, напишите мне в группу ВКонтакте или в Инстаграм, в Директ, и я обязательно отвечу на ваше сообщение. Вот, еще на этом стримчике у нас будет разыграно небольшие такие утешительные призы и один такой большой приз нашим всем помощничкам, кто будет помогать. Вот, э, так что приходите 18 декабря с 9 вечера до 12 ночи по Москве. Будем делать такой благотворительный стримчик, будем снегурочками и Дедами Морозами э, для наших деток, у которых нет, к сожалению, родителей. Все, жду вас. Люблю вас, мои персики. Пока-пока.